Rehefa nahavita ny asa rehetra rehetra moa izahay dia nanasa olona roanjato mahery, ireo olona izay afaka manapa-kevitra, eo ny notable, ireo autorité rehetra rehetra, ny olom-panjakana rehetra, chef de service, ny directeur, dia nanehoanay ny film, rehefa vita ny fanehoana ny film dia. Aah voalohany aloha faly dia faly mihitsy aho amin'ny asa vitan'ny fikambanam-behivavy Loterana miaraka amin'ny Transparency International toy fa tena raha avy amin'ny ilagna azy e! Ny anakahy aloha la amin'ny raha tokony hatao raha voalohany indrindra ny fianarana, mianatse nampela soa hahay ny lalàna, hahay. Aa fa tsy mahefa koa oe fa tany mbo mazoto aminao oa ravalo manao oe nagnatsika reto fa olombelo anie he tsy raha ahay ee tsika miloloha lagny tsika tsy hay mby ny hahale antsika aminigny fatao sandra ny ny testament soa i bakeo amizay ee fa moramora koa ndray ny fagnaboka lafa faragny testament efa mipetraka. navoakan'izy ireo. Ny sasany izany mitady kiosque anankiray izany hipetraka eto an-tampon-tanànan'i Toliara mba hitondran-dry zareo ny vehivavy ny olana rehetrarehetra, ny problème izay manjo azy. Ny sasany koa dia mitady anay ho partenaire izany raha misy asa ataon-dry zareo izany dia Ireto fikambanam-behivavy ireto izany no hiara-hiasa aminy amin'ny vondron'asa izay ataony atrikasa tsirairay avy. Ao moa ny sasany dia nankasitraka ihany koa izao zavatra izao satria aty amin'ny faritra Antsimo Andrefana no tena misy an'izao ary antenaina fa hiova ny kolontsaina satria avy amin'ny kolontsaina no tena mahatonga ny vehivavy ho fadiranovana.